السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا عليم يا رحمن يا رحيم أدخلنا في الصالحين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين وكن لنا وليا حافظا نصيرا معلما موفقا برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا تأته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الحمد لله dua keratan ayat yang 144 145 daripada surah al imran dapat kita pelajari dan dapat kita membaca dan mendengarnya Allah taala lah yang mendengar bacaan kita dan menerima bacaan dan pendengaran sekalian kita serta memberkatinya amin ya rabbal alamin Alhamdulillah ayat yang kita membaca tadi berhubung dengan kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana satu cabaran dari Allah taala dia kata Muhammad ni tidak ada kecuali sebagai seorang rasul yang telah mendahului sebelumnya oleh rasul-rasul lain dia sebagai penghujung pengakhir khatam kepada Rasulullah kepada para anbiya para al-mursalin apakah patut sekiranya dia mati dan dibunuh atau dibunuh kamu tu jadi murtad terbalik ke atas tumit-tumit kamu dan barang siapa yang murtad maka tidak memberi mudarat akan Allah sedikit pun dan Allah tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada bagi satu diri yang mempunyai hidup ataupun nafas bahawa ia nak mati melainkan dengan izin Allah sebagai suatu ketetapan hukum yang telah ditentukan barang siapa menghendakikan pahala dunia kami mendatang akan dia daripadanya dan barang siapa menghendakikan pahala akhirat maka kami mendatang akan dia daripada pahala itu dan kami tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mencerita tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu adalah benda biasa. Pada minggu lalu kita bercakap hak kematian dan kuafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Kita bercakap atas sah katanya kita nak tengok bagaimanakah Cara mati dalam Islam Sunnah mati ni Lebih patut kita ikut daripada semua sunnah Siapa hari ni orang panggil round Hak suk sekali Kalau kita duduk turut sunnah kok lain Sunnah, sunnah, sunnah bahasa apa nak mati Tak kok lain pun jadi rugi kita Sebab itulah Apabila kita cakap hal mati ni Terkadang-kadang dia lebih punya harga banyak Daripada kita kacak hal beranak Sebab hal beranak adalah satu nilai yang tinggi juga kepada umat Islam dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah datangnya rahmat kepada sekalian alam apabila dia dilantik menjadi rasul tapi kau beranak tu tak laki kau beranak tu dia tidak jadi satu gapa dia eh, kebangkitan lagi dan tukar beranak tu orang Islam tak ada, orang pesen kita ni tak ada, kafe saja duk keliling tu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kecek ha beranak tu mana kata kita kecek ha keadaan jahiliah saja keliling tu tu kadang-kadang duk semerung duk ambil nah perbuatan orang jahiliah hak molek-molek sa dua tu dah tak ada nak ambil hak lain lah tak ada hak lain mai duk tiru misalnya na Abu Lahab dan sebagainya dia ya, ada merdeka sahaya dia gapo dah itu kita berasa mujur boleh tiru hak tu dan sebagainya Nah, comel dah dari segi kasih per Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita kecek di sudut kita nak tiru tu, di sudut nak mencari agama tu, pada minggu lalu kita rakyat dah katanya, kecek ha Nabi wafat atau mati, lebih kita mendapat agama banyak daripada kita kecek ha Nabi beranak. Nah, saya kedua-dua jangan silap faham. Nak suruh kecek belaka. Bukan tak saya kecek tak hang Nabi beranak tu. Nah, kecek pasang wirti lah. Nah, aa, ah, tetapi ingat malak malak katanya pada bulan ning ning Nabi beranak, Nabi wafat. Juga pada bulan tu lah, hari tu lah, masa pun dekat-dekat masa. Beranak waktu subuh dia mati waktu duha pian-pianing dia tak ada sallallahu alaihi wasallam dah kalau kita tengok situ waktu dia mati ni orang keliling dia adalah orang Islam belaka dan nabi sallallahu alaihi wasallam tu gerak-geri dia waktu duk sakit waktu duk waktu duk apa dia sakit nak mati waktu belau nak mati sikit pun semua tu jadi ugamo ya bang jadi ugamo ugamo yang kita kena tiru sunnah yang kita mesti kena ikut jejak langkah dia ada sakit nak baca balah mana nak gapo nak gi maki ke pia ratik dah sakit ha jadi misalnya balah tu tu agama balah tu sallallahu alaihi wasallam dan agama yang sangat susah kita nak tiru sebab pia sakit ni yang tak khabar ke diri kata jelak-jelak sebab tu dia mari perangai-perangai tak molek hak asli hak kita dok pekuk mari lama-lama dah Pihak sakitnya nyanya berlaku tu baik pada. Ini sahabat kita tak khabar ke diri dah sikit-sikit kata-kata. Jadi Rasulullah SAW balah mana dia sakit. Kita mengaji dah pada minggu dulu. Katanya dalam hadir sakit. Dia tu tak tinggal semaya Oh, Bawa pipeng jadi tu imej. Baca surah panjang-panjang. Itu sah dah kita kena boleh. Kalau tak email mana sakit, kalau boleh kacak tu baik di tak email lagi, molek boleh tiru sunnah Rasulullah SAW. Jadi tu email orang semaya sedangkan dia ada sakit boleh, tak ada apa. Kalau lah dia tu boleh baca molek, hati dia tu khosyuk, gapa sakit, bukan tangga katanya, nak melupukan khosyuk dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. itu. Jadi sunnah-sunnah belakang benar-benar lah tu. Nah, Segala amalan terubik pada Nabi sejak daripada dia dilantik menjadi Nabi siapa dia wafat tu dia panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka. Kita kena tiru dan ambil mari jadi liang baik kepada kita belaka. Apa ada tu? Alhamdulillah kebetulannya ha, waktu ha, ha, mau wafat ni supaya kita lah jadi kita sebagai orang Islam kita patut tengok Nabi wafat lebih baik daripada kita tengok Nabi bekerja yang lain ataupun berlaku kapkap yang lain. Oleh itu ikhwan yang semula Islam kita kecek maidah sampai malam jemaah dah baru ni tak gitu. Dia mula sakit pada hari sena. Nah, kemudian dia lanjut tak sampai sena, Lanjut mari sampai sebelah hari sampai pada hari Khamis. sena sampai Khamis lebih sebelah hari. Lagi tu. Dia duduk pipeng semaya sampai malam malam mala jemaah semaya maghrib japi pai semayang hak beseng biasa lepas pada tu insya dia tak boleh terbaik dah usaha berapa kali nak terbaik didapati bahasanya sakit dia tu menghalang dia daripada terbaik dah gitu sapanya Abu Bakar terpaksa kena naik jadi tu imam gantinya sallallahu alaihi wasallam lepas pada tu kita tengok bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu dan Ahad tu didapati dirinya katanya dia ingin sikit dia ingin sikit sakit dia tu tak ada berat sangat dua hari itu katanya patutnya pergi terbaik nah di antara dua orang dok kepang dia tu untuk semaya zuhur nah semaya zuhur tu semaya pesing bukan hak pesing tamadar lah Pesing dia panggil dia jadi terimil pada Abu Bakar. Abu Bakar di diterimil ke orang ramah dia panggil. Dia duduk di kiri Abu Bakar sebagai terimil pada Abu Bakar. Dekat-dekat gitu ya. Supaya kita semayah dua orang tu kan. Duduk dekat-dekat nak sama tinggi. Kata setengah nas sama tinggi ya tu. Kata setengahnya kurang sikit ya kaki ni. Nah, ah tu daripada kaki terimil tu. Tapi makmum duduk di kanan. Jadi Abu Bakar di makmum Nabi duduk di kanan. Lepas tu, dia baca tak derah tak baca dah dia Abu Bakar dia baca derah baca Fatihah baca jadi Abu Bakar tu imam kepada makmum semua Abu Bakar tu makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu keadaan yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut apa yang dicatat oleh hadis Bukhari dan Muslim nah jadi hal ini kita tak boleh nak tiru orang lain nak buat tak boleh lah tu sebab orang lain tu kalau sakit kan jadi makmum dulu Nabi tak boleh jadi makmum dia dia kena ditikmi sama walau sekarang dia sakit dia sebagai kuduah sebagai contoh. Contoh lagi jadi ikut dia tak boleh. Nah, sebab itulah maka kata ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi makmum dalam hidup dia walau setara dia sakit tubik mari maka dia tu jadi imam kepada imam kepada orang-orang yang semaya bersama-sama itulah dia tu Abu Bakar baca dia Abu Bakar semaya Abu Bakar gapa tak Abu Bakar nak litah ya tak boleh dia kena rokok dulu Abu Bakar rokok tu dia orang tu Abu Bakar ha, begitulah sallallahu alaihi wasallam dalam semayal pah pada dia berlaku pada malam gapa dia malam Jumaat tu lepas pada tu kita tengok bahawasanya dari celah-celah tu tu dia buat gapa kata hari satu tak ada banyak hari Ahad tu banyak dia buat perbuatan seperti dia buat gapa hari Ahad tu dia memerdekakan sahaya dia dalam keadaan dia ada sakit tu Nabi ni ada banyak orang sahaya orang orang, orang hadiah ke dia sahaya-sahaya ni sepuluh menatai masa tu nah ada setengah orang merdeka selalu dah boleh dia yang merdeka seperti Zaid Zaid bin Harithah daripada Syria dia tu tu bila boleh dia dia merdeka sebagai orang maula ya panggil maula bila merdeka jadi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari itu uh, setengah-setengah lagi banyak lagi yang merdeka hak tak merdeka dia pakai sebagai sahaya baik lelaki maupun perempuan apabila siapa masa dia nak meninggal dunia dia berasa kata nak meninggal maka dia tidak berhajat lagi nak pakai lalu tu dia ambil peluang tu memerdekakan semua sahaya yang ada-ada lagi kerana Islam menggalak supaya memerdekakan saya-saya. Apa itu? Itu tanda kata Islam menggalakkan memerdekakan saya-saya. Lalu, satunya perbuatan dia memerdekakan saya. Oh, yang atas dia ada wakbaik semacam Yang keduanya, bersedekah. Dengan tujuh dina yang ada pada dia. Duit Nabi ada kehidupan sakit itu tujuh kot lah. Kalau tujuh dina. Kalau learning tengoklah dina negeri mana. Nah, dina-dina ni golek-goleknya paling-paling enggak bahasa kita kata sekok lah. Tapi negeri demo negeri berduit besar masa tu duit setara mana perbezaan dengan negeri kita kita tak tahu lah. Kalau learning dina-dina tu adalah macam-macam ada 10 kok, ada 20 kok, ada 30 kok satu-satu dina. Pentingnya paling-paling tinggi kita tu 100 kok, 200 kok itu ya. Duit dia tu Nabi sebagai pemimpin negara sebagai praktana tibadi kalau zaman learning nah duit kau sakit tak ada tujuh kau, takut tinggal agak duit yang sedekah kau orang habis gitu tujuh kau. ah ha, kutip sedekah hati tak tinggal apa sekarang lah kita tengok contoh ni Nabi saw. dia sedekah tekah hidup. Ni fuaita hawa dia dah. Hidup. Nabi ini sedekah untuk diri dia lah. Tak nak buat jariah untuk diri dia. Nak buat boleh pahala ke diri dia. Dia buat kehidupan hidup. Dia tak ada duk harap ke pia-pia nak tersedekah. Bahawa aku mati yang tersedekah ke orang Siti Aisyah. Dia kasih cekak dari Siti Aisyah. Tapi dia tak ada suruh lah tu. Tak. Sallallahu alaihi wasallam. Dia sedekah sendiri dia. Sebab itulah kalau kita ada duit, ada kebun, ada apa, wasa nak waktu baik kebajikan, tak usah hati mati dulu lah. Waktu baik wah habis dia mati dulu nyeduk balah kawan anak tu tak kat gi tak habis dah tak lagi dah tak lagi. Nah, nak waktu baik semai pah mikir mikir lepas mikir mikir waktu baik mok saya cakap dah waktu baik api. Batu Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqa bi sab'ati dananir kanat indahu. Nabi sedekah dengan tujuh dina yang ada pada dia. Patut ini dalil katanya dan kita duduk sakit itu sedekah tu setengah daripada katanya sunat orang sakit itu bersedekah. Sebagai nak bayar kifarat gatik. Dia sakit ni kerana ada beberapa kesilapan bagi orang tamadah lah. Bagi Nabi tak ada dah. Dia tak ada dosa Nabi. Nah, cuma kerabuan kan nak mati itu bahasa dia gatik kena-kena duduk sakit. Supaya nak Nabi itu bersabar dalam masalah sakit. Nabi tak biasa duduk demen ni. jaga boleh kata jaga sangat dia demen dah sakit kepala. Kalau sakit-sakit kena nak panah demo, kena gapo, pasien dalam medan perang. Eh? Ada apa sakit-sakit nak demen, ya pasien gagah. yo pasien orang orang pemimpin orang. Tak ada pasien nyok-nyek nyok-nyek tak ada lah. Orang gagah. Nah, lalu tu lah maka dia tu sedekah duit dia dah. Ah, ha. Kemudian dia tu berikan ha- apa dia senjata-senjata dia tu kepada orang Islam. Ini nak ayat kata sunnah. Sunnah ni seorang pemimpin atau seorang lelaki dalam Islam ni terutama kalau dia jadi pemimpin. Boleh kata sunnah pemimpin tu pakai senjata. Tak imeh tak imeh patut pakai senjata tu tak imeh. Dia ada yang sipuh atik ke atau apa supaya boleh tiru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk sunnah piyak apa? Piyak semaya saja. Masuk sejik turut sunnah, tubik sejik turut sunnah, makan turut sunnah. Bawa dia turut sunnah sallallahu alaihi wasallam mati. Nah, eh, sebab Nabi ada sejata sama Nabi. Ada sejata sama. Padahal dia jadi presiden dah. Orang duk kawal benar. Dah kalau nak kira Allah Ta'ala lagi kawal dia. Tapi sejata dah. Sejata bukan sah dah. Aslihatahu beberapa sejata ada dengan kerih, ada dengan lembing, ada dengan pisah badik, ada dengan bedek, ada dengan apa. Zaman dulu tak ada bedek lah, nama kata silap ke lah. Zaman dulu tak bedek. Ada pesan-pesan kakak as jatuh zaman tu. Hak sejak zaman tu Nabi ada lah. Kita sepatu juga. Terutama orang lelaki patut ada sejata. Hak boleh pakai sejata, sebab tu saya puji untuk Menih. untuk Menih, untuk Nebel, Osor, Boloso, Boga apa lagi tu. Banyak-banyak fok berbapa tu. Nah, nama tu tu peluang tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, tok meneng we berasalah peluang ning turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai berde kerana gitu kerana gini. Pakai berde ingat atau turut sunnah. Ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Ha tu. Eh tok meneng he tok nabe he bolosa he apa lagi? Banyak lagi. So so so kok apa-apa tu. Nah, ha tu peluang untuk kita turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dekat nak mati dia tu ambil senjata dia tu dah tak nak bakar dah ni. Tak ada nak buat saka pada ui kepada orang Islam. Ui kepada Baitul Mal. Fatulah dia meruk ayat pedai Nabi. Gapak. Memang ada dulu pedai Nabi. Tapi ada siapa apa kita. Sungguh kedak tu Allah alam lah. Nah hak asal sungguhnya ada. Pedai Nabi ada. Kakah-kakah sejata-sejata Nabi. Oleh itu saya wasiat bahasa tiap-tiap rumah tu. Kau kuih saya kuih buruk-buruk tak, tak apa lah? Wih nampak kata ada lak sejata sunnah Rasulullah SAW. Cari kuih kuih buruk-buruk tak. Nah, kau dapat apa, nampak tak lawan. Jatah sikit. Nabi jatah dah. Nabi ni jatah. Bukit tino. Halah semata tak boleh. Nah, ha, jangan duduk lawan orang lah. Nah, nah, jangan duduk lawan orang. Wak tak wak ganah kat orang tu tak boleh. Tapi kalau dia mau wak kita, ah ha, tak boleh. Tak boleh lari. Dia wak kita tak boleh lari. Nah, sebab itu, ada sejata dari rumah, molek. Saya tak ada hajar sudah mau perah tapi hajar tu sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ha? ha. Eh, dan pula tekah tu tu hari yang nak mati ah, hari tak mati hari Ahad ni. Baju rata dia, ya ada baju rata Nabi. Sejata belakang, baju rata ni baju dia pergi nak pergi dia pakai baju rata tu. Orang hatta nak panah mari, tak tak jadi celuk dak lah. Jatuh pun tak apa lah. Nak panah tu, kena. Ha, Melaka kena tempat-tempat tak ada baju rata tu tak masuk sepatulah. Nah, ha, ha, sebab itulah maka ha, kita tahu kata Nabi ni dia ada baju rata. ada baju rata dia buat ke meskin dia ada tu gigada kepada Yahudi. Yahudi dengan orang Arab supaya dengan puak kita dengan tak apa. Eh bagai-bagai kakak kaya-kaya nak pergi bertai berah, bertai gapa, tak apa. Tak apa di negeri Arab Yahudi di Mekah kah tu. Tak apa di tempat kita. Yalah duk pergi setakiknya Yahudi di Madinah. Di Nabi nak pergi bertai berah. Nak pergi pakai berah 30. Apa dia gatal. Selesina sa'an 30 gatal tu. Tukar dengan baju rata dia. Sebelah akhir-akhir hidup dia tu. Ayat kata Nabi ni miskin. Kok itu kalau biasa gada-gada tu tak apalah. Nabi pun gada juga. Nah, mualat kah tu tu. Nah, dia tak ada pegalannya. Gada baju rata dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu malat tu tu boleh kata tak ada duit. Nah, hari Ahad tu dia saya royak pada minggu lalu dia tu. Mana dia tu bertah menyuk nak cuh pelita malam Nabi nak mati sallallahu alaihi wasallam bertah daripada jiran dia. Menyok. Nah, ha tu dia. Itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad dan kata setengahnya lebih kurang hari Ahad tu juga Nabi tu peluang naik atas mimbar gib berkecek dengan orang sebagai perjumpaan pesen duk tak mimbar akhir sekali. Yang naik tah member dia kata, Barang siapa yang aku besok ter dia besen tak juh. Tengok ni orang kata dia orang juh sungguh. Dia gitar tai atas, atas tu. Siapa besen duk kena zoleng dah aku, aku tapa dia besen tak ada hak aku tapa ke? Ni, belakang aku ni. Mari goda dia belakang aku ni kata. Kui belakang. Ha, tu ni orang kata, keadilan pemerintah Islam ni ya Allah. Ada seratus persen. Siapa kata kena gada ada aku besen tak betul? Besen antapan, besen gedebe. Masa nak tapa orang okay, tapa, masa nak gada orang okay, gada. Kalau aku buatlah tu, mari gada belakang aku ni kata. Apa aku ni nak habis dah maknanya gitulah. Aku nak berjumpa dengan Allah Taala dengan keadaan eh? aku tak ada kenapa hak manusia atas kepala aku lagi. Sebab tu jangan buat zalim kau orang. Dia buat zalim kau orang suka aku lagi minta maaf kata tak tak, tak, tak sehala belakang pun. Tak saya hola pipi yo test mu lah aku tapa mu itu mu tapa aku kalau mu nak. Kalau tak saya tapa aku klik mu maaf aku. Ai kenalah tu kalau kita nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tah mimbar dia wayak kata siapa dia aku tapa dia yang jalan salah berhak atas dia mari tapa klik aku pula. Ah ha, dia kata fa hadza zahri falyastaqid minhu. Ninglah belakang aku maka dia tu marilah apa dia godak klik. Dan barang siapa yang aku maki kepada dia secara tidak sah. Aku kata huduh ke dia. Siapa kata aku biasa kata huduh ke dia? Maka, eh, inilah aku. Kata aku gelip pula. Ah, kata aku gelip. Ah, ha, kata aku gelip. Ah, ha, gitu lalu dia nak ayat kata. Kata huduh pun tak kau orang. Godel wak gedebel pun tak ada kau orang. Kalau godel, godel dengan hukum. Godeng ukur siapa minum arak, godeng 80 rotel, eh, 40 rotel siapa. Apa dia berzina, godeng 100 rotel. Kalau orang tak bini lagi, kalau orang bini dah rejam siapa mati. Kalau pesen tu, tak apa kerana itu hukum Allah, Allah Ta'ala beri hak pada Nabi untuk jalan hukum Allah. Ada pun pesen gedebay-gedebay tu, tak ada bagi Nabi. Kalau ada, mari tell dia selalu. Jangan pia malu gapa. Jangan berasa hina ke aku. Aku akan hina depan Allah bila aku wasak debel dalam dunia ni aku akan jadi orang hina depan Allah Taala ya kata. Ya tak saya dia orang hina depan Allah. Ya nak hina nak pada Malaysia tak apa. Pak Malaysia lah. kalau hina sarana ya nak membosan masuk neraka tak leh. Kalau melia sarana ya nak wis syurga tak leh tak pada Malaysia. Apa ada? Ha, sebab tu Allah Taala bila dia menghina maka kita kena masuk neraka. Rabbana kepada uh, kepada Rabbana innana sami'na kepada Astaghfirullah wa واتوب اليه Rabbana, innaka man ربنا انك من تدخل النار فقد kami sesungguhnya mereka yang kamu masuk syurga ah, masuk neraka tu maka sesungguhnya kamu menghinakan dia bukan sakit api tu hak bosan bosannya Tuhan menghina Tuhan menghina tu sakit hati kita sakit api tak ada lah nah, sakit api body benda orang Islam ni dia hormat dia tu sakit Gapa saksi dia tu yang jaga. Body ni ada kena-kena ada masalah. Nampak tak itu? Dan bukan tapi aku ni besen tak tegar, besen buat musuh dengan orang ya ta laisa min sya'ni wala min tab'iyyata. Ala wa inna syahna laysat min tab'i wala min sya'ni. Syahna ni mana balah. Balah tak tegar tu bukan atas aku ya. Kesal ke umat dia. Jangan kita tak tegur sama kita orang Islam. Jangan balas sama orang Islam. Kena berbaik-baik. Ni. Hak-hak subtai yang naik. Naik, naik memang hak sub sekali. Patut kita pegang benar-benar. Benar-benar hak. Pesan yang terakhir. Nisbah dengan betuk yang naik tak member. Nisbah dengan yang duduk bawah banyak lagi. Nah. Ha, dia. Dia kata... Barang siapa yang aku bertai duit dia, wapa-wapa ria, wapa-wapa kok, hak aku tak ingat atau hak aku ingat, minta mari ambil dia aku belaka. Ya ambil sepupu dia seorang. Al-Fadl, anak kepada Al-Abbas. Mari dia kata, ambil duit aku, ada lagi ni. Lepas tu, siapa dia bertai, aku bertai dia, membayar gini. Lalu tu, minta. Minta, tu baik minta lah lalu dah. Siapa kata aku duk bertai dia, berapa ria, berapa kok, berapa derah? Tak ada dia jenguk naik. Nak minta hutang kelik. Dan lah, tak ada, eh, tak ada, berita bertah ada orang banyak kasi. Tak ada, berita. Kalau dia bertah, dia bayar selalu dah. Dia bimbing ikut jatuh dulu. Lepas tu ada seorang jatuh. Itu pun lepas pada semai zuhur dah. Lepas semai zuhur, mari ulah saat ni kelik pula. Saat ni kacak belah zuhur. Lepas semai zuhur, mari dia kata, hey, eh, dia ada hutang aku, wasa, ah, aku bertah dia atik. Tolong mengoyak aku nak bayar Allah ni. Lepas ada satu orang bangun. Nak royak kata gambar eh hukum kerajaan eh Islam ni adil. Nah, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kata eh, apa dia? Uh, Utaku hak mau bertaduri aku tiga derha lagi. Satu orang. Enggak ya. Nah, enggak ya. Tiga derha hak saya ya kata. Ah, gitu ya kata. Ha, ya kata Fadli. Eh, hey, Fadli beri utaku dia tiga tiga derha bayar hutang gitu. Habis, tak ada hutang. Lepas tu akhir yang kata, yang kata, dah mung tak ada pihak kata berani gapa dah royak kata ada hutang. Sore hari ni ada hutang aku ingat, aku tak ingat tak lah. Nah, maka aku nak minta kamu halal belaka kalau aku tu silap ke mana-mana. Fa ahlini ya kata. Nah, maka naklah kamu halalkan aku ni kata. Ahilni. Nah, atau ataupun ahlini. Nah, ahlini atul ah, bi malak. Ahil, halalkan olehmu akan aku ni minhu daripadanya supaya aku tu laqitullah wa ana tayyibun nafsi atau tibun nafsi supaya aku dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku tu hati yang sangat comel itulah satu lagi gambar keadilan pemerintah Islam. Mana peraktana tiba-tiba berani kecek yang rakyat lah tu. Lah ni pakat duk lari rakyat belaka pula dah. Ayuh. Ha, tengok bau ni dalam sepah bau ni. Dia pakat kata mungku makan hak ni, mung makan lah ni, aku makan lah ni. Nabi sekut ya kira. Sekut ya kira. Makan rakyat sekut. Betul duit ayat sekut ya kira. Sallallahu alaihi wasallam. Beza jauh. Kajak Islam dengan kajak kafir. Alhamdulillah. Kajak Islam, kajak kafe. Atau kajak bukan Islam. Walaupun orang Islam kata. Tapi bukan Islam cara mereka. Mana dia berani mari duk tatai dapat rama. Aku ada gapa tak salah mu, mu mari teklik. Mana belah tu? Mana sedadu, mana sedadu tak berani nak lah tu. Jangan persedai, jangan peratana tak berdiri naik, jangan kan ayuk. Banyak kanya salah belakang ayat, banyak kan salah belakang ayat. Nah, sebab itulah maka, tengoklah kerja Islam bagaimana kehebatnya. Dia hala belakang, wikak yak godeh kalau dia ni salah. Nah, Duit gapo dia raya lah pak sanggup bayar. Ada setengahnya suruh Nabi berdoa. Dan macam-macam lah. Menurut riwayat hadis yang tak apa sahih mana lah. Pentingnya, buat bak Nabi belum nak mati ni, buat bak untuk nak camrak segala benda-benda hak wasa kewajib petah dia tu, ya jalan lagi habis licin. Dan agama yang menyapa pada manusia beda. Allah Ta'ala i'tirah dah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tu dia i'tirah di masa di, di Arafah itu lagi. Ha ni hak suan tua pula bagai bagai untuk diri dia pula. Dia payah Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu juga Ibnu Mas'ud masuk pergi jumpa dengan dia salah seorang sahabat yang terkena Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Dia pergi masuk tengok Rasulullah duduk sangat. Pegang tangan Nabi Allah panah garing. Dia kata Innaka latu'aku wa'akan syadida ya ta. Sungguhnya kamu ni sakit teruk ya Rasulullah. Jawab Rasulullah kata, ajal dia kata, ya betul ya kata. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ni apabila sakit, Serupa dengan dua orang lelaki mung sakit. Sakit hak dua orang mai bus takut seorang. Double sakit. Dua kali ganda sakit Nabi ke atas uh, berbanding dengan orang-orang tamada. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelah dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim setiap ni. Bukan dongeng-dongeng. Hak saya hari ni banyak ke hak Bukhari Muslim saja. Bukan dongeng nah saya hari ni nah. Nah, banyak ke saya kecek ni banyak ke? Nah, Bukhari dan Muslim. Nah, bukan apa saya tak ada tahu kata mari di mana uh, orang duk bagi-bagi ke kan tak ada saya tak bagi bagi-bagi tak ada dah hmm. alhamdulillah dia kata kalau gitu dia kata itulah kerana kamu ni diberi balasan dua kali dua kali ganda balasan nabi apabila dia sakit faqala rasulullah SAW baginda menjawab sallallahu alaihi wasallam ajal betul dia kata dua kali ganda aku ni dia kata tidak ada seorang muslim yang mengenai mengenaiakan dia oleh satu perasaan sakit sama ada sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, sakit betis, sakit apa. Kecuali Allah Ta'ala meng, apa dia, meluntur atau menggugur darinya akan kejahatannya. Seperti mana pokok itu menggugurkan daunnya. Pokok musim panah, angin kencang. Bagaimana daun kayu turun daripada pokok kayu musim kemarau angin kuat. Begitulah orang sakit tu hewak turun dosa-dosa dia hapuh dosa saja. Apa tu? Tergi hospital kita tengok ni puak tu kena hapuh dosa belakang. Hospital baik, tak apa baik. Allah Ta'ala turun dosa dia. Kalau kita rasa begitu, sehari-sehari itu senyap mana dosa kita turun. Kalau kita sakit sampai lima hari, senyap mana dosa kita tu gugur lagi. Cuci. Sebab itulah Nabi bila lagi zairah orang sakit, dia kata tahuran insyaAllah. Tahur tu makna bersih. Oh, comel bersih insyaAllah. Sebabnya sakit ni pesing dia mari duk sodok dosa-dosa penyakit. Penyakit. Eh? Sebab itu siapa sakit jangan duk jadi susah, jangan duk jadi berasa itu cuma usaha usia kerana sia ada sehat tubuh badan ni lebih boleh beribadat pada Allah banyak daripada kita sakit. Ha tu ya Pak dah sia. Ada pula segi boleh pahala, pahala sakit banyak ada pahala sia. Tapi kalau sia kita Pak dah untuk nak taat pada Allah baik sia. Kalau sia nak nak lawan Tuhan, ni dia sakit situ. Nah, nampak nak lawan Tuhan bangun apa? Nah, tak ada pasal duk bangun. Nah. Ah, ha, itu. Itulah subhanallah. Sakit ada makna sangat-sangat. Sakit ada makna sangat-sangat. Alhamdulillah. Itulah kita nampak pada hari sebelum dia nak mati dah. Semua tu bagi sebelum. Dan satu lagi dia tu tekah dia rasa sakit berdoa tu. Dia pergi buka muka dia. Dia katuk muka dia dengan kain dia tu. Bawa sakit dah buka muka tu. Yang tu baik kelacak perkataan yang kata la'natullahi 'alal yahudi al nasara al alladhina attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis muttafaqun alaih kan. Celah-celah yang duk yang duk gapa? Yang duk pasal sakit tengok dekat nak nak mati lah tu, dia kata laknat Allah ke atas puak Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu sebagai sejid. Ada murid nak ambil kubur buat sejid. Jangan semayah dak kubur, janganlah kubur, jangan adik-adik beradik dengan sejik. Kubur tak ada kena adik-adik sekabung dengan sejik. Puak kita dua adik-adik dulu banyak salah. Nah, di mana kubur situ yang nak, nak hepek sejik dia. Di mana ada sejik situ yang kita taruh orang mati. Nak berasa berjakit sepuluh kurak Nah, ada ya tak ada. Nah, jangan boleh jadi gitu. Tak, kerana ini benar saja. Ya. Jangan boleh adik-adik. Hidup, hidup sengah-sengah. Ya, ya punah dua ni. Karena sejak tempat ibadah, orang mati nak jadi berhala, dia nak jadi pesen tu, dia nak tubik gambar kat tu dah lama-lama. Baru-baru tak apa lah. Dah lama-lama dia nak tajak lagi. Ha, karena berhala-berhala yang dulu tak lebih pada makna orang mati, dia ya tu berhala duduk mari tu. Orang ni mati, ha, ingat ke dia, wak gambar tubik mari. Tu asal berhala-berhala tu daripada gambar orang mati. Sebab tu Nabi tahu buku ni, dia tak sih. Tak sih nampak baik kubur dengan sejik. Tak sih nampak baik. Terutama kubur fok berdabar-dabar. Jangan duduk tepi-tepi sejik fok berdabar-dabar. Jauh sikit. Dia boleh jalan sore, tak ke bucu-bucu. Mana tak apa dah dia tu. Tak ada apa dia ibadat kuat dah. Ni kau berdabar, kau tak pala sejik tu. Ini jadi ke dia. Jadi ke dia. Itu ha, silap belakang. Ha, silap belakang. Tapi tak apalah hasil alfah dah kita suruh kaca murih dia lah tu. Murihnya anak nak cabut tak boleh lah. Nah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu hayat ampun dosa-dosa kita. Kalau tak kena benar seperti itu berdosa. Nah kalau tidak itu kita jangan akan benda seperti itu dalam hidup pokok kita. Nah, ha, terutama tidak apa sejak jangan sama sekali dah. Hmm. Dan jangan jadi buku sangat sejak ni. Jangan jadi buku sangat kubur ni. Hal lepas dah biar dia lah. Nah, hal lagi akan datang, kita jangan buat. Benar-benar seperti itu. Sebab Nabi kata, La'natullahi ala al-Yahudi wa nasara Amalah belah tu amalah amal Yahudi dan Nasara tu. Hadis-hadis mutafakun alaih. Bukan hadis main-main dah. Bukan hadis do'ai-do'ai dah. Dengan kau sah tak termudah. Nah, semuanya hadis mutafakun alih. Nabi dekat nak mati dia, laknak. Akan Yahudi dan Nasara bawa dengan laknak Allah yang menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai tempat sujud. Tempat kita tak ada lah. Tempat tak ada. Cuma tempat kita jadi nak-nak semerang gitu lah. Ya. Lek, lek ada tak ada. Lek nak semerang tu ada. Nah, dekat-dekat sepuk-sepuk tu dia jadi tu. Bertanya tak ada. Bertanya. Nah, tapi kehuat tu dekat-dekat lah. Dekat-dekat. Ya payah nak, nak lekat buku negeri kita ni. Ya dok tu banyak. Tapi bawa itu sungguh dia nak jadi dekat-dekat nak sembarang buku buku nak sembarang. Sebab tu kita tak usah jadi buku besar sangat. Nah buku-buku masjid dekat kubur yang kita jadi buku, buku besar sangat. Bu jadi pelan-pelan ya. Lah. Karena benda-benda hal dah tu kita boleh jadi uh, maaf-maaf tak dia. Nah. Hmm. Habis. Itulah lebih kurangnya kemudian sallallahu alaihi wasallam dia tu pada pagi senang inilah pagi dia nak mati sallallahu alaihi wasallam pada pagi senang tu dia sehat sta Abu Bakar duk pipin orang semaya subuh kata setengahnya baru dok nak semaya kata setengah dok semaya dia dengar orang komak dengan gapo beralinya berasa segas ta buat ke cita-cita dia nak jumpa dengan umat berasa orang panggil risau atau susah hati nak tinggal umat kalau dia mati ni yang ki buka tabe, ya rumah Aisyah ya tepek dengan sejik rumah hak Nabi duduk tu rumah Siti Aisyah tu tepek dengan sejik ada pintu di antara sejik Nabi dengan rumah Siti Aisyah buka apa nampak ada semalam sejik Supaya rumah Tok Guru Zaman-zaman dulu Tok Guru buat gitu belakang lah Bala tu depik dengan rumah Tok Guru rumah Baba apa kita Baba tu ubat rumah ya Masuk jadi Tok Imeh lalu Ha begitulah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan sejik Pagi senar tu pagi yang nak mati tu Abu Bakar tu nak pipin orang semaya, nyengki jengok tu, baik buat sahabat dia nak semaya, terkejut juga. Terkejut dengan serenuk tengok. Nabi buka tengok dia mah senyum tengok bila mak suka berseri muka tak pandang yang hidup sakit banyak hari 13 hari hidup sakit sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tu cuba-cuba nak belakang di nak ui Nabi jadi ya, nak edit email dia ingat segar ni Nabi wak dengan tangi ya duduk duduk di situ tak tak tak, tak sakilah duduk situ suruh semaya terus lah suruh semaya terus buat sahabat tu sampai semaya dia tu pun jadi cacuk juga kerana dia ingat ke Nabi Suka ke Nabi sehat. Dia ingat kata tak boleh bangun sikit abuk nak sakit orang 13 hari. Dah tak ada tubik mari semaya. Nata-nata bawa nak semaya atau bawa tengah nak semayanya. Nyelah tubik mari ke celah celah tabir tu. Jadi senok sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Dan comel pada muka dia pagi itu habis-habis comel. Tengok eh, siapa hadis Bukhari dan Muslim yang dicerita oleh Anas khadar dia. Khadar dia tengok habis hari. Dia kata aku tak pernah tengok muka Nabi lebih berseri daripada muka Nabi pada pagi itu ya tak? Sallallahu alaihi wasallam. Dia nak, nak mati juga. Kan? Pada mulut oyak kata orang ni dia nak mati itu. Sakit-sakit berat, dia minta air, minta apa apa nak segar tu jaga tu. Dia ya, mari itu, mari nak oyak dah tu, mari nak oyak dah tu. Jadi Nabi pun gambar macam tu juga nampak tu. Nabi ni kita nak dibanding orang biasa tak boleh sebab dia hasrat dia dalam hati dia tu kasih pada umat dia tu tinggi juga. Kan? Sakit setara mana gapanya bangun gitu. Selak sendiri dia ya, tu. Tabih tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Bada motu nampak kata Nabi tak setubik juga. Nabi sudah so, mau teruskan semaya. Dia pun jalan semaya. Nak ayat katanya sebagai tubik amla hak terakhir dengan umat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok umat dia tu sangat serenak sebab umat dia tengah-tengah duduk jalan semaya. Itulah penglihatan terakhir ya panggil nazratul wida pandangan perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat dia tengok umat dia duk semaya lepas pada tu dia pejam mata jadi hasuk sekali tengok umat dia kawan dia umat dia duk semaya radhiyallahu anhum jami'a sebab tu dia serenok serenok jadi dia pergi dengan serenok tengok umat dia dia yakin atau umat dia semaya supaya semaya dia nak sallallahu alaihi wasallam Lepas juga, Gelok masuk dalam rumah Siti Aisyah juga. Allah salah dah. Allah. Hiya, hiya, hiya, hiya, hiya. Nyana di Siti Aisyah juga. Nyana tu nyana tak celak mata dia dah. Katanya orang panggil nyana tak tak leh tak leh tak leh nak kira banyak dah tak leh. Jadi puak sahabat-sahabat luar ni semaya dengan serenok benar apa kata Nabi ni. Gagah benar dah lah. Hingga sahabat Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu pun Pahal kata Nabi ni oh, Masya Allah sehat Abu Bakar sendiri ni Wak kelik rumah pagi tu Mula tu pakak duk jaga Jaga Nabi Hawa nampak Mari duk Buka tabir kat duk Wasa pajala dah lah Pakak kelik tu becak Kok sejik kok luar apa Oh Masya Allah Nabi kita Masya Allah nah, Karya boleh disemayang Dia boleh kau zuhur Karya duk kira gitu Abu Bakar sekali klik rumah dia. Klik rumah isteri dia lah. Jauh juga rumah dia dengan Rasulullah tu. Dia ingat tak? Comel lah lah. Apa Nabi dah menyuluh dah dalam rumah ni. Siti Aisyah radhiyallahu anha nak tinggal tak boleh dah. Itulah sebagai suatu keadaan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di celah-celah ha? ha? dia ada sakit itu di pagi itu juga. Gapa dia? Dalam Nabi kat ada penak tu, apa dia Fatimah masuk mai? Fatimah anak Rasulullah SAW Dia pun ada seorang tu dah anak Anak dia tujuh orang Mati belakang belum ada dia mati Anak yatim mati lah lalu belakang Anak perempuan mati tua dah Tapi belum ada dia mati belakang Zainab mati Umur Kelso mati Raqiyah mati Tinggal Fatimah kolek-kolek seorang boleh buat anak seorang tu Sampai itulah Dia tak ada lah nak kira abai sebagai seorang pok Tak ada anak seorang ni Sampai itulah syiah kita kena hentai ke syiah ni Nah, kerana dia isteri pada Ali Fatimah Az-Zahra ni isteri pada Ali Ya Fatimah ni lah Orang yang Pak Agak kata Tinggi sekali kedudukan dia di si, ha, keluarga Rasulullah SAW Fatimah masuk tengok Teriak Kata setengahnya dia tak teriak lagi Kata setengah dia teriak sahabat ayah dia ni bila Fatimah mari rumah kak dia bangun dia peluk kucuk selalu itu nak ayat kata pak dengan anak tu balah tu pak dengan anak tu walau anak tu wadah pun kena duk kucuk kena berjabat salah kena baik bukan anak mari pak watak peduli itu dak lah tu nah kena peduli anak mari rumah ni peduli ah mari bila mai mari apa peluk kucuk dengan anak tapi sekali ning tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak Allah nak kucu. Jadi wasal luar biasa Fatimah yang kata, sama Rasulullah bangun kucu sama dengan dia. Kali ning ayah dia tak Allah nak bangun. Dia pah di hati dia kata ayah dia lah ni berkali ni. Berat mana. Situlah masuk jumpa. Ya kita tengok ayah yang sakit tu, sakit tak ada lah, katuk. Buka, buka, buka, la ilaha illallah, dok baca tu sama. Dok tak ada Siti Aisyah. Tahdana Laisa Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Dia kata sama lama-lama la ilaha illallah inna lil mauti sakarat Tiada Tuhan melainkan Allah. Sungguhnya bagi mati itu rusuhan yang sungguh berat sekali. Sakit sungguh nak mati ni. Nabi tak biasa sakit seperti sakit itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sabar. Sungguh doanya Hak nasab ni riwayat, riwayat daripada Bukhari Muslim, hak riwayat daripada Tirmizi yang kata La ilaha illallah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Hei Tuhan aku, tolonglah aku atas rusuhan-rusuhan mati, susah mati, sakit mati, ujian mati ni sangat kuat. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menghadapi rusuhan mati dia. Maka marilah ni sunnah belaka ni sunnah belaka doa sunnah belaka ni doa sunnah. Banyakkan la ilaha illallah bila kita sakit. La ilaha illallah. Doa kepada Allah Taala. Doa kepada Allah Taala sama. Allah ma'inni ala kepada ala ala sakaratul maut. Itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis apa dia? At-Tirmizi. Oleh hadis At-Tirmizi. Apa dia? Fatimah masuk lagi dia kata wa karba abah dia kata Allah ya sakitnya gitulah makna wa karba abah Allah ayah sakitnya beratnya ya sakit masuk gi nah ayah dia duduk sana di apa dia Siti Aisyah radhiyallahu anha dia tengok pada Siti Aisyah eh, kepada eh, kepada Fatimah dia kata laisa ala abika karbun ba'da hadha al-yawm Allah sallallahu alaihi wasallam dia kata lepas badan ni ayahmu tak sakit dah eh, lepas pada hari ni tak sakit dah ayahmu kata. Ya, bahasa dia tu tinggi mana kata mati, lah tak sakit tak sakit dah lepas pada hari ni hari ni hari, hari ayahmu sakit susah sekali eh. laisa ba laisa ali ala abika karbon ba'da hada liyum tidak dah atas bapakmu satu kesakitan yang penat lepas pada hari ini tak ada dah. Makna sekaligus dia memberi berita gembira lah kepada Fatimah dia. Mana ayah nak mati, bawa bermati jumpa rahmat lah. Sebab kita mati-mati mana apa? Kembali ke rahmatillah. Sakit-sakit tujuannya, sakit depak rahmat Allah Ta'ala mari sambut Sallallahu alaihi wasallam. Ya kecek tu reti ada makna sangat dalam pengertian dia ya kecek. Tak gitu. Nah, satunya dia nak mati, yang keduanya ha? dia nak temu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua makna dalam kalimah hasan. Nah itu. Lepas pada tu Abdul Rahman masuk pergi. Adik ke kakak Siti Aisyah saya tak pasti anak Abu Bakar ke lah. Masuk pergi bawa kayu sugi. Hmm tak ada lagi. Kayu sugi bawa kayu sugi. Kayu berhigi. Kayu orang klik Mekah kayu sugi tu bukan? Bawa kayu sugi masuk pergi. Abdul Rahman bawa kayu sugi masuk pergi. Ya tak, tak boleh nak kacik apa kedua lali tengok tangan tu Rahman buat sugi. Siti Aisyah dah tengok ke muka dia sokmo lah. Nampak Rasulullah ni dia tengok ke sugi yang Rahman tu. Tak ada wayak apa tu dia. Pasti Siti Aisyah kata nak sugi lah, nak sugi. Kacik pasal orang tak gerak lah dah. Siti Aisyah goyak pada dia. Nak sugi ya hanggup. Nak sugi yang Rahman. Rahman pun boleh dia bawa beli sugi yang tak nak pakai lagi lah aletui pada Siti Aisyah. Pas Siti Aisyah ambil sugi mula-mulanya kerah. Dia tak boleh bos lalu kerah. Lalu tu dia minta izin. Nak we Siti Aisyah kunyak dulu. Kunyak. Kunyak sugi dia. Orang panggil kikir-kikir lembut dulu. Waktu lah Siti Aisyah duduk gembira siapa dia tua-tua lah. Hana pun dia ingat. Dia kata, air dia ni sebagai makanan terakhir kepada Rasulullah SAW. Ya, ha, Fahra tu dia mamuh-mamuh dengan mulut dia Siti Aisyah tu. Nah, hang sampai jadi lembut. Pala sugi tu kan. Lembut boleh boleh sugi sedap ui kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil sugi. Sugi. Sugi dengan tawak-tawak dia dah. Sugi. Sugi sendiri. Sugi. Sugi. Ini amalan terakhir bagi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sugi ini penting. Sunnah nampak alaluh. Lah, Tapi hak Nabi kasih sekali. Nampak alaluh. Nabi kasih sekali. Oleh itu maka marilah kau kita pakak beramal dengan sugi. Nah, amalan hak suk Nabi. Dia tanya amalan Nabi hak suk sekali gapo ya dalam hidup ya? Amalan bersugi. Kau kita pun dah sakit-sakit, banyakkan sugi, ambil sugi ke hadiah kepada orang sakit. Hadiah kepada orang sakit, pada sakit bersugi. Dan Rasulullah SAW suka bersugi. Dan kebetulannya orang sakit ni, Nah, dia tak boleh nak makan apa, mulut mulut menyebabkan mulut dia tu berbau dah sebab kalau sugi tu makna akan berbau harum mulut dia. Nah sebab itu lah maka lepas pada tu dia pun duk sugi, sugi, sugi tu. Lah. Duk la ilaha illallah. Begitulah. Inna lil mauti sakarat. Lepas pada tu mata dia pun jadi nampak layu, tangan dia pun turun sallallahu alaihi wasallam. Tawak, tawak sugihan pinggan. Habis. Apa? Bunyi tubik mari dia baca, baca. Hak ni baca ayat terakhir. Nah, menurut apa dia yang disebutkan oleh uh, ahli hadis dia kata, ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Allahumma ighfir li warhamni walhiqni bir-rafiqil a'la اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى Inilah hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari bunyinya bersama-sama dengan orang-orang yang Allah tak yang kamu beri nikmatkan mereka itu daripada nabi-nabi. Pak mati-mati dah aku nak klik jumpa dengan nabi-nabi semua. Wasiddiqin dan orang siddiqin dan syuhada wa satu hak ayat yang baca sekali mana kata hak sud sekali Allah ighfirli warhamni hai aku. apa oleh mu bagi aku ni ni doa orang nak mati dah siapa-siapa pas pernah kali doa lah warhamni dan beri rahmat oleh mu akan aku ni so rahmatkan dia nak mati wa alhiqni bir rafiqil a'la dan hubungi kau oleh mu dengan rafiqil a'la ni iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan orang-orang yang peringkat malakutus samawati wal ard Allahumma rafiq al-a'la hey Tuhan ku al-rafiq al-a'la Saing hak pekat tinggi Aku nak tinggal dunia Dunia ni panggil dunia ni rendah Al-rafiq al-a'la Allah Ta'ala akak pekat Di situlah dia menghambus nafas terakhir dia Sallallahu alaihi wasallam Maka oleh kerana masa tidak mengizin untuk kita teruskan dan pentingnya lepas mati ini penting lagi saya rasa insyaallah kita boleh mengedepan sekali lagi bagaimana keadaan mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mari sambung sikit lagi insyaallah supaya kita dapat sunnah para sahabat radhiyallahu anhum menerima matinya sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله